Salutare dragi șoferi! Astăzi, după cum puteți observați, suntem într-un adevărat muscle car și anume un AC Shelby Cobra, o mașină excepțională, senzațională cu un sunet pe măsură de pe 8 motor pe 8 cu 400 de cai putere Mașina este bineînțeles o replică mai de la 5 din America care te duci construire la mașină, cum să o asamblezi și pur și simplu te o faci tu singur acasă. Exact cum punea mașina este cu motorul mi niște rateuri. Face pielea de găină pe tine. Ea este 5 drepte manuală. singur mașină pe care am testat-o noi deci, are treptele foarte, foarte scurte, dar cum am ciupit puțin accelerația, mașina dă să tragă și să plece de spate o mașină foarte, foarte, foarte violentă. Fără servo, fără nimic. Mașina este cu ne place nouă, să spunem fier pe fier. Haide! Acele rateuri. n-ai ce să-ți dorești. Epic! Motorul este făcut de cei de la Ford Racing Boss. De Așa ceva n-ai mai întâlnit. Și probabil că nu s-a mai întâlnit prea curând. O astfel de mașină. Excepțională mașină. Mă bucur enorm că am avut plăcerea să merg cu astfel de mașină viitoare, vă spun. La revedere!